Всем привет, Энигмастер. Сегодня я буду делать обзор на мою самоделку, и это Кроумеха. Также в конце будет инструкция, ну как в конце, скорее к середине. То, сейчас мы его рассмотрим со всех сторон. Так он выглядит сзади, вот у него есть такие вот, как бы, турбины. Дальше сбоку так он выглядит. Голова у него крутится. Также ему можно поменять позу, перестроив его руку и повернув голову. В инструкции будет показано, как сделать обе версии руки. Сейчас я быстро перестроил. Делалось это быстро или просто. Так мы перестроили и можно поставить на свое место. Ну что ж, а мы перейдем к инструкции.